मनरेगा ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्रात चालू आहे प्रत्येक हाताला काम प्रत्येक कामाला हात या योजनेचे स्वरूप आहे ब्रह्मपुरी तालुक्यामध्ये रामपुरी गड ग्रामपंचायतमध्ये गेल्या फरवरी महिन्यापासून एकशे पंचवीस ते तीस मजुरांचे अजूनही पैसे मिळाले नाही कोणत्या कामाचे पैसे नाही मिळाले आमचे रोजगार हमीमधून जे पाणी टाकण्याचा पाणी टाकण्याचा माध्यम होता त्या माध्यमाचे पैसे आम्हाला अजूनपर्यंत नाही मिळाले आहेत किती दिवस झाले या गोष्टीला या गोष्टीला जवळपास अकरा महिने होतात कारण आमचे फेब्रुवारी महिन्यापासून जे पगार रोखले आहेत आणि तो काम चालला फेब्रुवारी तर तीन महिने काम चाललं त्या तीन महिन्याच्या पगार अजूनपर्यंत नाही मिळाला गट ग्रामपंचायत चार गावाची एक असून इतकी खादाडी ग्रामपंचायत झालेली आहे ती जे घरी राहत आहेत त्यांना पैसे त्यांचा एको हप्ता दोन दोन हजार तीन तीन हजार असा निघालेला आहे ना फक्त चारशे पाचशे रुपये हप्ता निघत आहे बँकेत गेले होते का का म्हणे बँकवाला आता येते दुसऱ्या महिन्याला येते तिसऱ्या महिन्याला येते असे करू करू आता पुरे महिने चालले गेले तरी पगार आता पत्ता नाही बँकेचा कसं आहे त्यांच्या खात्यात जमा झाले इन्स्टंटच होते टी e असल्यामुळं व्हायलाच पाहिजे त्यांनी द्यायलाच पाहिजे माझ्या माहिती रोजगार सेवकाच्या म्हणण्यानुसार ग्रामसेवक कामामध्ये हयगय करीत असल्याचे समजून आले आहेत रोजगार सेवक पंचायत समितीला नेहमी जात असतो परंतु नऊ महिने लोटूने गेले मजुरांचे पगार झाले नाही शासनाच्या नियमानुसार पंधरा दिवसाच्या आत पगार झाला पाहिजे मी माझी व्हिडिओ पाहणाऱ्यांना अशी अपील करतो की पंचायत समिती व्हिडिओ यांचा नंबर आहे झिरो एकाहत्तर सत्याहत्तर सत्तावीस दहा एकसष्ट सत्तावीस बारा सोळा यांना काल करून त्यांच्यावर दबाव आणावा मी कृपाकर चहांदे महाराष्ट्र राज्य जिल्हा चंद्रपूर रामपुरीवरून इंडिया अनडसाठी